Tintenfisch. Mmh, Guave. Bring me wir sind jetzt hier im Nana Viertel, dem Rotlichtviertel von Bangkok. Es gibt hier 1, 2, 3, 4 Hillary-Lokale, was auch immer das ist, Hutas, Ladyboys und du zahlst 6 Euro, wenn du dir Geld abheben möchtest. Und ich habe heute schon einen Anzug um 200 Euro gekauft. So, wir haben heute einen etwas touristischen Tag. Also nicht geplant, sondern wir wurden angesprochen von einem Tuk-Tuk-Fahrer und der hat uns dann so viel erklärt, was wir uns anschauen sollten. Und angeblich, also heute ist eine Promotion, das heißt, es kostet 80 Bar, das heißt ungefähr 2 Euro umgerechnet, für eine Stunde rumfahren, und sich das alles anzuschauen. Also haben wir gesagt, gut, das machen wir. Und jetzt sind wir schon beim ersten Stopp und schaut euch mal den Riesen von Idioten an.